тут снова стою, маскируюсь под стену В этом уравнении нет переменных Когда я смотрю в твои глаза Понимаю, что любовь действительно зла Мне надо уйти, это знаю точно Но я остаюсь неизменно, как почерк Читаю книги, что по нраву тебе Слежу за тобой, как сотрудница КГБ И проходят часы Все время мне кажется, что я не права Меня ненавидят твои друзья И я тобой еще более зла Из ушей моих часто сыпятся искры а Ожоги эти не проходят быстро Они как зараза ползут по щекам Но нет, я тебя никому не отдам